大家好，我是神经内科的秦医生。我有一个朋友思思，自从嘴角长了个痘痘抠破了之后，就总是担心自己脑袋里边也会感染，整天忧心忡忡，寝食难安。确实，危险三角区域跟我们脑袋里面存在血液的沟通，但是并不是三角区域的所有感染都会通过血液逆行感染到脑袋里面。如果怀疑自己有颅内的感染， 一定要咨询专业医生的帮助，但是不要过于焦虑，自己吓唬自己。我的朋友思思最近出现了头痛、发烧，医生说她可能患有脑膜炎，需要做腰椎穿刺。这是为什么呢？因为如果我们怀疑有颅内感染的时候，是要检测脑脊液当中的指标是否有变化。 就像我们怀疑身体里边有感染的时候，需要抽血查血常规中白细胞有没有升高一样，当我们怀疑颅内有感染的时候，是需要检测脑脊液的白细胞以及蛋白是否有升高的。所以，如果怀疑有脑膜炎等颅内感染的情况，要做相关的检查，记得要遵医嘱。我的朋友思思自从知道自己要做腰椎穿刺之后。 就特别的紧张，很想知道腰椎穿刺到底是怎样的一个过程，自己可以做哪些准备呢？其实啊，整个腰椎穿刺的过程，患者需要侧卧在床上，尽量弯曲自己的背部。医生会在患者的背后进行消毒、麻醉、穿刺并留取脑脊液。整个穿刺的过程，患者只需要保持自己的体位，不要动，就是最好的配合。 穿刺之后呢，还要尽量平卧休息，并且多饮水，这样可以减少穿刺后的头痛的并发症。了解更多医学科普知识，请大家关注我。